Adakah dia scam kita isi dia? Oh. Hi guys, Assalamualaikum. Okay, nampak lain ya hari ni. Adalah sebelum ni aku pernah lah buat video dalam kereta. Banyak juga yang aku dah buat dalam kereta tapi aku tak post pun. Biasalah ini harapnya doa-doanya aku post lah. Oh, double chin. apa yang aku nak buat hari ni aku nak buat 20 ah dekat ha 24 jam makan family mart saja 24 jam sebenarnya tak ada 24 jam pun menipu je semua title je lebih tu aku buat makan pagi makan tengah hari dan makan malam makan petang jadi macam buat tapi macam tak tahu nak beli apa so macam aku buat tiga tu je lah jadilah cukup ah makan tiga kali sehari cik padahal nanti petang lapar <laughs> kan pagi tengah hari dan malam so sekarang ni memandangkan dah pukul 11 Aku terus shoot je dah pagi dengan tengah hari Tadi ada hal Dia tak sempat nak pagi dah Dia ke tengah hari dah So Kalau boleh kita shoot terus So nanti balik rumah Aku shoot untuk yang makan malam sajalah Dah beli dah Family mat Okay aku akan tunjuk Makan pagi dulu Aku akan minum air ni Air Korea ni Bingray Banana Ah, ha, Tolong Tolong tengok aku, aku tak bawa mic ya so tak adalah ASMR pakcik main kena buat buat kan Okey, kemudian aku beli Kani mayo egg sandwich. Ini untuk breakfast aku eh. Aku suka sandwich telur je tapi saja nak ambil ada kani ni. Ni okey tu je aku tak ada nak beli lebih-lebih extra extra untuk satu dish tu uh, pagi tengah hari whatever jap kita tengok lebih RM50 tak makan sehari. Aku minum dulu okey. Orang sebelah makan onigiri salmon eh? Salmon cream cheese. Salmon cream cheese. Ah, tak makan salmon. Bismillah. Hmm, sedapnya. <sighs> Ada siumat juga kat situ. Aku dah confuse dah tadi. Nak beli family mart ke siumat. Ni dia. Kita tengok di scam tak isi dia. finish guys ok adakah dia scam kita isi dia oh tak isi dia penuh dia tak scam ah, dia tak scam di depan saja. Oh, susah cahaya. Nampak? Ha, nampak, nampak. Okay bismillah. First bite untuk korang. Hmm. risau orang tengok patut bubur lebih boleh tak mayonis ke atau something yang spicy sikit aku rasa lah dia punya kani tu dengan telur tu tapi macam rasa benda tu je tapi okey lah cuma dia macam a bit dry aku tak habiskan sebab aku nak terus makan untuk tengah hari. Ha, hebat eh. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Aku selalu juga beli cookies cookies frappe. Frappe ah, something like that. So cookies korang boleh letak nak pilih nak susu, coklat ataupun apa eh, kopi kot. Aku biasa ambil susu lah. Okay. Sebab dah beli air macam ni so aku kena shoot terus lah. Dia punya boba brown sugar. Eh, milk pun aku suka juga Tapi aku pilih ni Ni selalu juga aku Orang tengok lah Hmm Sedap gila Hmm Sedap Korang kena cuba, okay? makanan dia untuk tengah hari ni adalah Korean cheese ramen. Ada ini yang berkuah eh. Aku biasa juga makan tak berkuah yang kering tu. Yang berkuah ni dah pernah rasa sekali. Best makan malam, -malam lah kan ramen. Tapi sebab ramen ni hmm, kalau malam dah bawa balik rumah. Macam tak best pula kalau panas kan macam tu kan. Yang set ni dia ada Korean Oden fish cake. Odeng fish cake tu dengan uh, cang ha, crab stick cang benda je. Aku dah kenyang. Baru makan satu tu dah. Okay, ini dia Korean cheese ramen set yang aku buat order untuk aku punya makan tengah hari ini. Ha, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan sikit je, takkan bagi habis pun. Uh, nampak. Nampak lagi. aku makan nak main tengah-tengah hari guys Aku tak beli oden Sebab tu pun dah biasa makan Malam ni pun dah ada oden so tak yalah Malam ni kau nak tahu apa Tunggu malam ni hmm, Besyang lah Berapa jam video Hambar Okay kuah dia kuah dia bismillah oh kena kat tekak sedap susah nak makan ni Mmm. Dua-dua aku suka yang dry dengan yang berkuah Dua-dua sedap Tapi yang dry tu lebih kepada pedas lah Pedas gila Ni pun hmm, untuk aku pedas lah Juga Tapi dia ada rasa cheese-cheese Tu buat lemak-lemak tu berkuah tu macam sedap sikit lah Dia ikut mood lah nak makan yang mana Tapi pada pendapat aku Kalau makan ramen ni makan malam-malam ah. ha. Tapi ikut suka hati korang lah Okay aku takkan habis Aku makan sikit-sikit je Best kuah dah Okay tu je 4 jam aku tak sampai sejam pun sebenarnya lagi Aku dah set up makan pagi, makan tengah hari So, makan petang aku yang sisa-sisa tak habis ni lah Okay, jangan risau Takkan dibuang, pun, akan dihabiskan Kalau kalau aku makan pagi habis pun macam lah korang nak tengok lama-lama yang video kan Jadinya jumpa korang malam ni, okay Betul-betul setelah 24 jam aku record ha, Aku was pandang skrin je, pandang eh, kamera tu okay. Untuk makan malam Family Mart ni aku beli Ais Samyang samyang je nama samyang brown sugar milk tea nampak ha, ha, gelap tau kat luar ni aku bawa ring light masuk dalam ni hmm. yang biasa aku makan iaitu spicy creamy mac and cheese ni dah dah dipanaskan ya mudahlah kan sebab aku memang beli yang untuk bawa balik dah panaskan bismillahirrahmanirrahim Eh memang rasa brown sugar Macam rasa IT life eh Sejibit Sedap Tapi tak ada boba je untuk dikunyah Nasib tak pedas walaupun air samyang guys <laughs> Spicy creamy mac and cheese okay, Bismillahirrahmanirrahim sebab ni memang sedap ya Aku biasa beli ni Aku memang saja beli benda yang aku biasa beli <laughs> Bismillah hmm. Biasa aku beli Aku suruh dia orang panaskan Lepas tu balik rumah aku panaskan lagi dia agak macam Apa? Macam hangit-hangit sikit ha, Lagi sedap Macam jadi kering Tapi this time aku beli aku tak suruh dipanaskan Aku panaskan sendiri saja Oh panaskan Okay Lama-lama dia memang kuat rasa pedas dia Nampak tu cheese dia tarik Ooh, Tarik Hmm Okay, selain yang pedas ni ada juga yang biasa yang tak pedas Kalau korang tak nak Tapi aku pun boleh makan Korang mesti lah lagi boleh makan yang pedas ni Hmm. Mungkin aku kena panaskan lagi Bagi dia macam kering-kering sikit ha? Sebab dia biasa makan macam tu kan Macam kuat sikit pedas dia Okay Ni pun antara menu yang korang patut cuba okay? Ni last bite okay? Okay total semua sekali adalah RM48.70 Yeay Aku tak kira pun masa aku beli Tapi aku harap dia tak melebihi RM50 ha, ah, Sekali memang betul tak melebihi RM50 Sebab aku tak beli untuk makan petang <laughs> Kalau beli mungkin akan lebih daripada RM50 Sebab juga lagi satu aku beli satu je Setiap apa meals tu satu air satu makanan itu je tak melebihi tak ada lebih sebab itulah kita boleh cukupkan bawah RM50 okay? kalau korang suka video style macam ni korang boleh komen kat bawah apapun jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku pada yang belum subscribe minta tolong subscribe okay? terima kasih pada yang sudah sudi subscribe selama ini dan teruskan menonton video aku okay? sekian saja terima kasih dan see you guys di next video bye bye